É tipo assim, moleque, eu chego nesse passo Cê não tá ligado de leve, eu chego e já passo o compasso Mas assim, ó, essa que é a atitude eu chego aqui, tá ligado? Não mostro a completude mais acima do qualquer da Eu chego com a palavra e também já trago minha razão Mas assim ó, cê quer que eu faça ataque Eu chego aqui moleque, porque o rap é de qualidade Mas assim ó, essa que é da razão Eu chego aqui, pique atirador e mostro minha função Patente é alta, com disciplina Eu sou atirador, você é meu frag, então abaixar a brisa frag? Frag é alguma coisa de jogo de tiro. Aí. Aí. Você viu? Aqui é informação, fio. Termina. Tem resposta do outro lado. Cantou. 30 segundos. DJ. Vai que vai. Ah. Ei. Ei. Ei. Ei. Ei. Então pode Ei samba improvisado Cê fala diferente, seu rap tá fragmentado Tiozão, tá ligado, eu trocadilho, te aniquilo Porque o bagulho é louco e eu te tiro desse estilo. É frag, tudo bem, na improvisada Eu mato esse MC, é uma morte confirmada Que o conforme tipo MW3 e agora na batalha sabe que tá meu freguês É Luan, tudo bem, a minha rima é bacana Vai pro quarto chorar ouvindo o Luan Santana Tiozão, tá ligado, você é infeliz Ouve Luan Santana, mas você não é raiz Tiozão, cê tá ligado, pode crer Eu represento a velha escola e hoje não dá pra você Porque cê tá entendendo, não é marola, vamos aí Eu quero ver se tu é homem consegue me responder É isso, terminou, começa 30 segundos Vai que vai ah. Rima e compondo junto com a minha caneta E eu não faço rap pra vir comer buceta E se tu faz por isso eu te deixo de muleta É goleada, então pode pá E agora nessa tag eu cheguei pra te matar É goleada, tá ligado? Então tomo uma lambreta Depois tomo uma caneta e eu guardo na gaveta Eu guardo na gaveta treta questão de rima, o cantor é faixa preta É faixa preta, sabe que eu vivo até amanhã É faixa preta com Gifu, eu sou primeiro dan Primeiro dan, cê tá ligado? Improvisando, é primeiro dan e na batalha assim que toma dano Show! Tem resposta do outro lado, Luan, 30 segundos, DJ! Vai que vai! Comigo então, vai! Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho faixa preta, tá ligado? Então abaixa a cabeça que eu sou mestre, cê é aliado. Mas assim, mano, essa aqui eu falei aqui, tá ligado, moleque, e essa com a razão Mas assim, ó, cê falou de comer buceta Não vou com pederastia, moleque, aqui, ó, cê não tá com capeta Por isso que eu falo e mostro qualquer ideologia Aqui, tá ligado, é raiz, é todo dia, mano Cê acha que é o quê? Vim pra contar, vim pra somar Cê vem aqui fazer o quê? Mas aí, mano, eu gosto qualquer da levada Eu chego aqui, moleque, desde pequeno, mandando a improvisada Essa aqui é da função Eu sou a raiz do hip hop, moleque, mostro função Mas assim, ó, eu vim do beatbox. Cê não tá ligado, moleque, então comigo cê não pode.